不唧巴唧！走。 სალამი სალამი მეგობრებო თქვენთან ერთად იყო არის დალბად იქნება ლუკა ყვარაცხელია იგი ვლაკ ბოი ჩამოვედი სოფელში და როგორც კიდე დავიწყეთ ახალი ვლოგი ჩაწერა დღეს სამწუხაროდ არა ვარ ფორმაში რადგან დინარში დავიზიანე ფეხი და ამის გამო ერთი კვირა ვიწექი დღესაც კი მაწუხებს კივილები მაგრამ ამის და მიუხედავად მე მაინც აგვდგავარ აგვდგავარ და წერ ახალ ვიდეოს საბა კავკაზმა დადო ახალი მუსიკალური კლიპი და ჩემი თხოვნა იქნება ყველანი გადავიდე და შევაფასოთ ახალი ნამუშევარი ამ სიმღერის ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში დღეს რას ვაპირებთ ამას არ გეტყვით ან ვერ გეტყვით, უბრალოდ ჩამოჯექით და ისიამოვნეთ ვლოგით. დილის 8 საათი მეგობრებო, ჩვენი ლიმუზინი ისევ არ ჩანს. ფსეა მოვიდა. მალე ჩავა. ძროხა მიყურებს ალი თვალით. ჩამოვედით მეგობრებო როგორც ნახალაქ ზუგდიდში და ახლა უკვე მოვძებდით ანაკლისკენ ნოა ტრანსპორტ და უკვე ანაკლიდან შემოგთავაზებ საინტერესო კადრებს მოკლედ მეგობრებო მოვედით დანიშნულების ადგილამდე სამწუხაროდ ანაკლის ავტობუსი უკვე დაიძრა. კი, კი. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ჯერ კიდევ გზაში ვართ. და უკვე დავიღალეთ სამწუხაროდ, მაგრამ უნდა მოვიკრიფოთ ძალები რათა გადავიღოთ ყველანაირად საინტერესო ბლოგი ჩვენი ძმა და მეგობარი აა ბლოგი გამოვა. გამოვა რა? უნდა გამოვიდეთ წესით. მაგრამ ამას უნდა დალაიქება და დაკომენტარება. დაზიარება. იქით ტურისტების მოგლედ გეგმობა როგორც უნდა ჩამოვედით ანაკლიაში, ახლა ჯერ უნდა გავბერო ჩვენი ნავი და შემდგომ გეშევალთ სხვაში. დაგვათენ და დაგვათენ და ჩვენი ნავის unboxing-ი ახლა დავიდა გუგუნი დაახლოებით 9:00 საათია უკვე ვაგებთ და არ არის შედეგი ეგა ჯერ არა ძმა კიდე უნდა ესეც ჩვენი ნიჩაბი ჰაჰა კატერ ესეც მეგობრებო ჩვენი ნავი გამოიყურება ასე ნიჩაბი ჩვენი ძმა და მეგობარი მე მგონი ეგ არის ძმა მეგობრებო ეს არის უნიკალური გამოგონება წყლის სათვალეზე დამაგერებული გოპრო თითქმის უკვე გაიბერა ჩვენი იახტა. ამინდი როგორც ხედავთ, მეგობრებო, არ არის იდეალური. აქეთ არის ქორწილი. მოხალაკი. თამადა. ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. რა ხდება ძმა? დაჯდა მეგობრებო ელემენტი კამერის და ამიტომ მოგვიწევს დატენვა და დავტოვებთ აქ დროებით. Thank you. Fast geschafft oder rausgeschafft, nein, Wörter sind noch immer hier, ich Hab ein Traum gehabt, habe drauf gezahlt und heute bin ich da, da wo ihr nie seid. Fast geschafft oder rausgeschafft, nein, Wörter sind noch immer hier, ich Бачи, бачи! Ту ти ту ти ту. Короче, мы стоп, стоп. Кучим в щита усрели, брагор с лурджи винтони. Маркепи, маркепи, гонтията без паритони. Живеш и зеца, перши, ушангал или тони. Жалам, жалам, жалам, жалам, жалам, си. ხარტერებს ექსპედიციების სული სიღრმეში მაგდენებს და დრაკონები ქვია აქ მაგდენებს ლურჯი ზვის და ლოტი დასდევს ტენისადენებს რთული არის ასეთ პირობებში მუშაობა აქეთ მზე აქეთ ზიდე ნავი აქეთ გადაიღე მოდი ჩვენ დავდო ჯერ აქ თორე იქით ვერ წავალ ფიზიკურად მოვიდა დრო იმისა რომ დაიტესტოს ჩვენი ახალი ნავი, ახალი რა ძველი საქმე და აი მოკლედ მეგობრებო, ახლა ჩვენ გავემზადებით. ჩვენ რა მე უნდა გავემზადო ჯერჯერობით. და შევალს გვაში. მერ თონუ მიმატოვებ ოპა! ისინი ჩამოვიდნენ. ტიტანიკი ტიტანიკი ნეილონის ხალათის ქვეშ ხელის პაჩი ფუჩი ო ო მევზივარ ნავში და მივდივარ სახში ხრუბლები ჩამოწყდა ცას ამბავიცი და მოუყვა ზღვას მოვიდა წვიმა და ასველებს ნავს მოკლედ მეგობრებო გამოვედით ზღვიდან გამოვიყვანეთ ჩვენი ნავი სამწუხაროდ ნავი არაფერში არ გამოგვადგა მაგრამ მოგვაფიქრა ასეთი იდეა, ადრე გვინდოდა გადაგვეღო 5 საათიანი ჩელენჯი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვიშოვეთ კონტეინერი, რომლითაც ზოგადად იღები ამ ჩელენჯებს და ამიტომ მოგვაფიქრა, რომ გადავიღოთ ეს ყველაფერი ამ ნავის დახმარებით. მოკლედ, დინარეში გადმოვატრიალებ გაბერილ ნავს და ამ ნავის ქვეშ გავჩერდები 5 საათის განმავლობაში, იქვე მომაწვდიან საკვებს და ნუ მოკლედ ისე იქნება ყველაფერი როგორც საჭიროა რა. უბრალოდ თუ იქნება თქვენი მხრიდან გამოხმაურება ამ ჩელენჯს აუცილებლად გავაკეთებთ და ამიტომ აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, გაინტერესებთ თუ არა მსგავსი ჩელენჯები. სხვა კარგი არის მეგობრებო მაგრამ აუზი მაინც სულ სხვა geschafft oder rausgeschafft Nein, Wörter sind noch immer hier, ich sei Hab einen Traum gehabt, habe draufgezahlt Und heute bin ich da, da wo ihr nie seid Fast geschafft oder rausgeschafft Nein, Wörter sind noch immer hier, ich sei Hab einen Traum gehabt, habe draufgezahlt Und heute bin ich da, da wo ihr nie seid Hinter mir nur Männer, hinter dir nur Penner Fuck, dafür Starry, das ist... Сальто, сальто. მოკლედ მეგობრებო, დავასრულებთ აქ ანაკლიაში გადაღებას. ვერც გზაში ვერ გადავიხვით აწი ვერაფერს, რადგან უკვე ძალიან დავიღალეთ. ნიუალ სახში და სახლიდან დაგემშვიდობებით. ჩამოვედით მეგობრებო, როგორც გინდა და ჩვენი დღევანდელი ვლოგიც მივახლოთ და დასასრულს. შეგახსოვთ რომ გადახვიდეთ აღწერა შემოცემულ ლინკზე და ნახოთ საბა კავკასიის ახალი მუსიკალური კლიპი და თუ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მოგეწონათ, მაშინ უბრალოდ დალაიქეთ და კომენტარზე გამეწერეთ ჩემი ერთ ვლოგ. ბუი! მოულ შეხოთ რამდენი.